ayaw pautang kung no So kani siya guys na topic gusto na ko na siya i-share sa inyo ha kay kasagaran sa mga videos manggod nato na quote and quote ni viral siya is really towards those people na nangutang. Karon kung ikaw tong taong nagpautang, I think it would also be responsible, it would also be a good responsibility sa atuwa na end before ta magpautang, di ba? So, in this video, natay i-share sa inyo tulo ka book na considerations before ta magpautang og kwarta. Okay? Because again, money is one of the things na grabe siya kadelikat na topic. Okay? So the first one jud guys is that unsa ba ang capacity to pay katong tao na nang utang sa imuha? So that is the reason why you need to ask questions. Para asa ba padulong ang kwarta? Unsaon niya paggamit sa kwarta? Is it because kailangan niya for emergencies? Or kaya kulang ba ang iyang income? Mao na siya nangutang siya para maka-supplement siya sa iyang mga expenses? Di ba? Or kaya nangutang ba siya para ikanegosyo, pang sideline niya? Or kaya na ba siya proof na mahatag sa imuha stating na kaya jud niya mabayaran ang iyahang utang sa imuha? Because as the lender of the money, ikaw, you also have to make sure na dili ka magpataka lagpautang. Kay basic pod wala ka na wala ka na bayran, it's because you are not checking ba, no? Kung unsa bang capacity to pay kaning tawahan ni. So that's the that's the first thing. Of course, you you can ask questions. In fact, you have the right to ask questions if you are the lender. Okay? Because they need you more than you need them. So that's the first one. Second is background check. No? So, basig lagi, capacity to pay niya is okay, pero basig kaning person na inyo hanggi pa utang, no? Basig na siya mga history na gidaganan niya ning isa nimo kaila, gidaganan niya ning isa ka kaila. So, there is a possibility na mahitabo pod na siya sa imo. Okay? Kay what's stopping them from doing it again? Nagihimo naman nila sa laing tao. 'Di ba? So kailangan nimo i-check ang pagkatao, ang kinaiya Morning unala, di ba? Grabe kalalom sa usa ka tao. Alright? So that's number two. Number three is, kung gani, let's say na yung capacity to pay, good. Background check ni mo, okay ang mga feedback sa iya ha. Then, kailangan lang punta magpautang og kwarta kana bitong extra nato. No? Dili kay kanang kung unsa to naa si mo emergency fund, mao to siya ang imong ipautang. That is not considered to be really an emergency. Right? Kumbaga, extra nimo siya na kwarta, then pwede mo siya ipautang. It's because na-consider na nimo ang mga risk factors. And you can only or you are putting the money na extra lang nimo para kung in kaso lang dili siya makabayad, dili pud ka magpait. No? So, those are the three things na kailangan jud nato siya i-consider kung ikaw ang nagpautang para mas dako ang chance na mabayaran ka. Okay? Sige. So which brings us to the question of the day. 'Di ba? Unsa ba bay lain na mga butang na kailangan nato i-consider before ta magpautang og kwarta sa atong makaila or sa atong mga family, 'di ba? Whatsoever. Let us know in the comment section.